Hello，大家好，欢迎收看阿元讲鸟话。你身为一个男生，是不是很想要知道自己有没有被身边的女性朋友暗恋着呢？你身为一个女生，是不是很想要搞清楚到底喜欢上一个人是什么样的感觉呢？好，那我们下集揭晓。 没有啦，是的，之前我有拍过了男生喜欢上女生的霸大表现，然后下面有很多的留言都希望我能够拍一集是关于女生喜欢男生的，所以经过我做了一些功课，我终于整理出了女生喜欢上男生的霸大行为。接下来我们就一个一个来分析。哎，等一下，是这个喜欢上咯，而不是那个喜欢上，你们知道的。 常主动找你聊天，是的，两个人交往的前提必须要先有一定的交流。当你发现某个女生不知从什么时候开始变得很时常主动找你聊天，或者遇到一些心事或私事的时候也会主动找你倾诉，而且她会很在乎你的反应，对你的意见和建议也会感到比较在意，因为她信任你，所以她随时都有可能按照你的说法而去解决。这样的话，其实就只有两种可能性：一，她只是单纯把你当成是很好的谈心式姐妹；二，她已经喜欢上你啦。第二。 他会比谁都还关心你，在乎你。是的，这一点相信大家看港剧、韩剧、爱情剧都可以看到。当一个女生喜欢上你时，他会时常不经意的问你在哪里，或者问你在干嘛。Hello，你在哪里哦？哦，江，你在那边干嘛？ 而且，当一个女生真的喜欢上你的时候，她还会时常对你嘘寒问暖，比如天气冷了，她会叫你穿厚点的衣服；天气热了，她会叫你喝多点水，以免发烧，或者会叫你工作不要太累，注意多点休息。是的，只有喜欢上你的女生才会做出这些，感觉上像是情侣或者夫妻之间才会出现的暧昧式关系。第三，她会很轻易吃你的醋，这一点其实也没什么好讲，因为一切都会表现得非常的明显。 当一个喜欢你的女生看见你和别的异性在一起玩得很开心时，她们通常会表现出以下这三种不自然情绪的其中一种：脾气突然暴躁、突然不讲话和看起来好像没事，就像这样。哇，你还可以这样呢，妈老哎！哎，注意听这要乌鸦事，哦，没有了，该再回复 message。哎，你们在玩什么？ 所以男生们，如果你发现你身边刚好有个这样的女生，而你也对她有好感的话，那你就记得把握机会，尽量不要让她吃醋啦。第四，她不会介意和你单独约会。是的，这世界上大部分的女生都是害羞的，而对你有好感的那些更不用讲。如果当某个女生愿意和你单独出去约会，比如说逛街、看电影或吃顿饭等等，就像这样。哎，一下你有想要看什么电影吗？ 或者我们去吃 BBQ a 你哎，下陪我去前面的美容店逛一逛，因为我买那个米瑞的基本保湿水蒸膜。如果一个女生对你完全没有好感的话，她是不会答应和你单独出街的。第五，她不会回避和你的暧昧接触。所谓的暧昧指的是聊天暧昧，而所谓的接触指的是行为接触。哇，这句对白听起来好像很专业的感觉。是的，如果一个女生对你完全没有好感的话，她肯定会抗拒跟你暧昧和近距离接触。肥猪，你在做什么？哎，please。 不要这样叫 o k 很恶心，Please。或者当你们有近距离接触的时候，他也会很明显的避开你。而相反的，如果他是喜欢你的话，他只会表现出害羞、脸红，而不会直接的抗拒你、避开你。第六，他不会介意和你共用私人物品。 通常情况下，女生是不会喜欢别人用自己的私人物品的，除非是对她喜欢的人。比如，当你口渴的时候，想要喝她水瓶里的水，哎，你的水可以给我喝一口吗？我口渴，哎，哦，可以啊。那当一个女生真的喜欢上你的时候，她会很希望你们之间可以出现一种淡淡的情侣感觉。比如，当你们一起吃饭的时候，你夹她盘里的食物来吃，或者你给她吃你的食物，她都没有表现出反感的话，那说明她对你是有好感的。如果你也喜欢她的话，那就把握时机啦。 气，他会和你聊很久的电话，对，也就是所谓的煲鼎娃粥，会聊很久很久，漫无天际的聊，然后是什么都会聊的那一种。比如，哎，我今天去逛街，我买了蜜瑞的水蒸膜，哎，我现在在用这超好用的，我明天带去给你用啊。嗯，然后我的同事他就不爽哦，然后他就跑来跟我抱怨哦。哎，我跟你讲，我今天月经不小心流一点脏裤子哦，妈的，超尴尬的，幸好没有被发现，要不然真的很白血哦。 相信我，如果一个对你完全没有好感的女生是不会那么得空和你聊那么久的电话的。第八，她会向你表现出她撒娇任性的一面。是的，女生是不会轻易对别人撒娇或任性的，但对自己喜欢的人就例外。如果有时候你发现她故意在你面前撒娇，吸引你的注意力，嗯，我要那个 ice cream。又或者在你面前像个小孩子一样，一直对你任性，一直跟你唱反调等等。呃，我就是不要怎样。 这说明了他很在意你，又或者可以讲是他很依赖你。所以男生们千万不要因为他们的撒娇和任性就不理他们，因为这其实也是一种传递好感的方式。以上综合了女生喜欢上男生的八大行为，男生们，我是不是帮了你一个大忙嘞？不好意思，女生们，我也不是故意要出卖你们的，是他们一直留言让我拍这个主题的，真的是他们。 其实女生喜欢上男生的表现也不止这八项而已。为了控制影片的长度，所以我只选出了几项比较常见的来讲。也欢迎你们留言在下面告诉我，女生喜欢上男生到底还会有什么样的表现？快在下面留言，我一定会去看的。男生们看了这一集的话，记得要分享给你的兄、弟死党们，让他们也清楚一下自己到底有没有被女生暗恋着。而女生看完后也记得要分享给你的男友看看，说不定他身边也有女生暗恋着他。对不起，我讲错话。对不起。 是阿元，希望这一集阿元的话能够帮助到你，也希望你们会喜欢我的影片。你们可以去 follow 我和沙子的 Instagram 和来我们的 Facebook，也关注我们的生活动态。也记得要 subscribe 我们的 YouTube 频道，我们每个星期都会上传新的影片。打开小铃铛后，你就会收到新影片的通知啦。好了，原子弹们，今天阿元鸟话就讲到这里，拜拜，我们下集见。 Hello，大家好。刚才影片里面提到的那个是 m i r 瑞 l 基本保湿水蒸膜，它是一款零添加的保湿膜，没有乳化剂，没有合成脂，没有人工色素，没有矿物油，没有酒精，也没有人工香精，所以它适用于任何肌肤敏感和非敏感的人。如果你们对这款保湿水蒸膜有兴趣的话，你们可以在影片下面的简介那里找到联络方式。好了，拜拜，我们下集见。